Astăzi este despre a înflori. Nu m-am uitat în Dex pentru că sunt mult prea fericită, am înflorit. Aseară a fost spectacolul meu Facebook Lover și uh, îi mulțumesc Mișe Șerban pentru regie, uh, le mulțumesc și altora pentru ajutor la text. Uh, mulțumesc foarte, foarte mult uh, tuturor oamenilor care mi-au adus flori, Mirela Doina, uh, Cristina Petroaie, mulțumesc foarte mult și uh, sunt extrem de, de, de, de emoționată de tot. Am Florin înseamnă, după părerea mea, să faci ceea ce ți dorești și ceea ce ți dorești poate să Uh, cum să spun, uh, să fie ceva destul de greu, dar toate obstacolele evite uh, în calea a ceea ce îți dorești sunt mici pe lângă faptul că tu îți dorești acel lucru, așa că asta înseamnă a înflori, înseamnă a face ceea ce îți place. Eu am înflorit, sper că se vede. Mulțumesc foarte mult tuturor! Ceau!